Morning, Good morning everyone, I'm here again. Welcome back to my YouTube channel. Uh, ngayon, alam ko eh, na-miss nyo ako at talagang matagal akong hindi nagawa ng video. Ay, uh, papakilala ko nga pala sa inyo ang aking dalawang Junakis na masyadong makulit. Ito pala si Jinjin, tsaka si Samantha. Hi! Say hi! Hi! Uh, ngayon ay maulan at nakikita nyo naman ay eh, ukay ukay ang aming bahay. <laughs> uh, ngayon ay pupunta tayo doon sa na, sa, sa irrigation ulit. Ang uh, unang vlog ko ay eh, nakita, nakita ko na sa inyo yun at wala pang tubig pero wala na. Kaya ayun, tara, samahan nyo ako at pasyalan natin ang bago irrigation na matubig. Sa doon na ngayon? Sa doon punta? Sa irrigation. Anong meron doon? Tubig. <laughs> so, see ya guys! Bye! Bye! panahon ang dahil sa habagat. Nagdala ako ng plastic para just in case eh umulan na naman ng malakas. Masave natin yung tubig. Putik. Okay, maputik guys. Uy, hintay! Iwan na ako. Uy, ang daya! Iniwan nila ako. My goodness. Kalabaw. Ginagawa mo. ginagawa mo. Ouch. Yun na nga guys, malapit na nga po tayo doon sa ating pupuntahan na irigasyon. Talagang maganda yung ganda na yun. Maraming na tubig. na siya. Ow! <laughs> yun, yun, yun, yun. Ang lakas. Ay, nakakaisay. Mm, yeah. Welcome home! To my home! Ginagawa mo! Halos isang buwan din po akong nawala dito sa lugar namin dahil inaho, may naasikaso tayo. Aww. Oh. Tubig. Ito, pupunta niyo. Baka may <laughs> linta. Palakas ng palakas sa tunog. Wow! Look at that! Makita ba? Hintay sa buya. Dapat tayo. Dadah! Rizal yun. Ang ganda! Lakas ng hangin! Oh, see ya guys! Mamaya na ulit dahil ako ay maliligo! Mark one. mahiyain na aking asawa. Yung ano nakaraan kasi nagpunta kami dito, wag hindi ko siya ganito. Makikita niyo din sa vlog ko, uh, kasama ko yung pamilya ko. Hindi siya ganito at talagang tuyo siya. Hindi naman masyadong tuyo, pero hindi siya ganito. Uh, talagang mag-talk luwag. Nakatakot pumunta doon, anak ng friend ko. Takot. Takot ka! Ah! Uy, <laughs> may bababa na ito. Kasi... Hello! guys, kami ay uuwi na. Kaya maraming maraming salamat po sa inyong panonood. Kaya sana isuportahan nyo ang aking munting channel para lahat ay masaya. Masaya-saya. <laughs> Bye guys! Please subscribe sa my YouTube channel. Bye!